A bola do Alessandro tá jóia, bem baixinha. Isso aí. Isso. Isso, muito bom. Isso aí. Isso, perfeito, perfeito, muito bom. Deixa eu ver, Pedro. Pedro. Isso aí, Pedro. Muito bom, Pedro. Isso aí. Ó, legal, vocês estão caprichando. Estou gostando de ver, tá bem legal. Vai caprichado lá. A bola na altura da, no joelho, tá? Não levanta muita bola na hora de bater. Isso, vai indo. Ai, Isso, joga a bola com o piso. Pega do lado da bola pra jogar. Isso, Hélio. Faz, Hélio. Faz lá essa sequência. Aí, Wesley, boa. Aí, olha aqui o João. O João entendeu, ó. Isso, João. O João entendeu o que é fazer. Isso aí. Troca de mão, passadinha pro lado. Isso. Vai de novo, Evelyn. Vai lá. Isso, Evelyn. Isso. Aí. Isso. Isso. Agora sim, agora tá certo. Isso aí. Isso, Renata. Isso, passadinha pro lado, isso aí. Isso, ao fone. Isso, isso, isso aí. Isso aí, Felipe. Isso, Felipe, muito bom. Agora volta por fora, do cone. Isso, Ana, foge do cone, foge do adversário. De novo, isso, isso, protege a bola. Isso, Caio, isso, Caio, protegendo a bola. Isso aí, muito bom, muito bom. Isso, Maísa. Isso, João, isso, João. Vem vindo, vem vindo, protege. A bola do lado do corpo só. Isso, agora arrumou. Isso. Isso, Pedro. Boa, isso aí. Pode ser mais alta a tua bola, tá, Alessandro? Muito baixinha. Isso, Ana. Isso, Renata. Isso. William, não espera chegar muito em cima do cone para trocar. Isso, muito bom. Muito bom, William. Muito bom. Isso, Felipe. Mais baixa a bola. Isso, isso. Bola pro lado do corpo. Isso, isso, isso. Isso aí. Isso, isso. Aí. Opa. Ok. Aí, Mariela, isso, isso. Passa longe, Mariela. Passa longe, isso. Isso, passa longe. Vem, vem, vem reto, vem reto, vem reto. Isso. Passa pela Fernanda longe dela já. Isso. Isso, Jéssica, passadinha pra lateral. Isso, passa longe da Fernanda pra não pegar a bola. Isso. Isso. Vai lá, vem. Isso, vai reto pro lado. Isso, controla o altura da bola. Isso. mais Mais, mais. Isso, Vitória.